Bonan matenon, au, bonan tagon. Nue mi volas peti pardonon pro tiu ci interrompo. Mi, same kiel vi, shatas la confortetson de la ciu tago rutino, la securetson de la ordinar tago, la tranquilletson de repetado. Mi shatas gin same kiel la seguanto ulo. Tamen, estes pro beso nego che mi interrompas vian tagon, cae humile petas vian tempon electron mi desiris proponi al vi. mia gefratoi, la tempo el por ni cui electi, ne plu donu raiton alla mondai futuloi de la estintezzo crei nian estontezzon, ne plu la mondo suferu pro subtenado sub la Anue estis la Latina, poste la Franza, nun estis la Angla, eble la venonta internazia lingua estos la Cina? ni ciui, kiel homaro de tiu chi mondo de vas prepari le problemon ni el marshu el ombroi kai de klaru esperanton kiel la duan lingvon por la homaro fariju se de liberetso kai iru al lernu punto net subtenu la play patsilan kai play net lingvon en la tuta mondo mi vakas ciuin, fariji armeo sed ne al homoi, sed al mensui ni conidiu kai neni igu tiun chi lingvan mal liberaion kai liberigu tiun in